अंग्रेजों ने जो इस देश को लूटने की एक व्यवस्था शुरू की दुर्भाग्य से वो व्यवस्था आजादी के 50 साल के बाद भी चल रही है और मैं जब ये कहता हूं कि आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल तो उसमें वही मुख्य बात है अंग्रेजों ने अंग्रेजों के पहले फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों के पहले डच ने और डच लोगों के पहले पुर्तगालियों ने भारत में लूट की जो व्यवस्था कायम की थी वही लूट की व्यवस्था आज भी चल रही है और उसके मैं आपको कुछ ठोस उदाहरण देना चाहता हूं अंग्रेजों ने इस देश को लूटने के लिए क्या किया उसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं मेरी बात कहूं सन 1813 का एक दस्तावेज मेरे पास है लंदन की पार्लियामेंट का लंदन में उस जमाने में हाउस ऑफ कॉमन्स चलता था उस जमाने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं होता था तो हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में एक बहस शुरू हुई क्या बहस शुरू हुई बहस का टाइटल यह था how to Christianise India London में अंग्रेज लोग अपने पार्लियामेंट में बैठकर वहां के बड़े बड़े नेता इस बात पर बहस कर रहे थे 1813 के सन में कि हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए और इस बहस को जो चलाने वाला सबसे बड़ा अंग्रेजों का नेता माना जाता था उसका नाम था विलियम विल्वर फोर्स तो विलियम विल्वर फोर्स भाषण दे रहा था सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में और कह रहा था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना हमारा सबसे पहला काम है तो ईसाई बनाने का तरीका क्या होगा तो उन लोगों ने जो पार्लियामेंट में बहस चलाई उस बहस में से उन्होंने तीन बातें तय की और एक प्रस्ताव पारित किया प्रस्ताव क्या पारित किया प्रस्ताव यह पारित किया कि हिंदुस्तान को ईसाई बना देना है हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना देना है और जब हिंदुस्तान क्रिश्चियन होगा तो वो अपने आप हमारे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान क्रिश्चियन बनेगा कैसे इस पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हुई और उनके नेताओं ने आपस में जो बहस की उसके दस्तावेज मेरे पास हैं और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल उस पुस्तक में वो सारे दस्तावेज मैं छापने जा रहा हूं प्रकाशित करने जा रहा हूं तो वो दस्तावेज में क्या उन्होंने तय किया है उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान को अगर ईसाई बनाना है तो सबसे पहला काम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा हिंदुस्तान में ये जो संपत्ति है ये जो धन है इसको लूटना पड़ेगा और हिंदुस्तान को गरीब बनाना पड़ेगा तो जब हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा और जब हिंदुस्तान में भुखमरी आ जाएगी तो यहां के लोग बहुत आसानी के साथ थोड़े थोड़े पैसे के लिए धर्म परिवर्तन शुरू कर देंगे तो वो तय कर रहे हैं अंग्रेजों के बड़े बड़े नेता कि पहले हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करना है और जब ये देश आर्थिक रीति से खलास हो जाएगा उसके बाद इस देश को राजनीतिक रीति से खलास करना है और फिर राजनीतिक रीति से जब यह देश खलास हो जाएगा तब इस देश को सांस्कृतिक रीति से खलास करना और सांस्कृतिक रीति से जब यह देश खलास हो जाएगा तब इस देश को बहुत आसानी से ईसाई बनाया जाएगा तो हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया उन्होंने अपनी तमाम कंपनियां हमारे देश में भेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों की सैकड़ों कंपनियां आई और उन कंपनियों ने क्या किया हमारे देश में अपना धंधा शुरू किया तो क्या होता था कि अंग्रेजों की कंपनियों का माल बिकता था और हिंदुस्तान के गांव गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा और जब हिंदुस्तान के गांव गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा तो हमारे देश के लोग अंग्रेजों का माल खरीदने लगे और अंग्रेजों का माल खरीद कर हमारे देश का पैसा लंदन जाने लगा और जब अंग्रेजों का माल इस देश में बिकना शुरू हो गया तो उसका एक दूसरा नतीजा और निकला कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे कारखाने बंद होते चले गए एक तरफ तो अंग्रेजों की सरकार ने नियम ऐसे बनाए कानून ऐसे बनाए कि भारतीय व्यापारी व्यापार ना कर सके और भारतीय उद्योगपति कुछ भी सामान बाजार में बेच ना सके दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों की कंपनियों को हिंदुस्तान की लूट के लिए खुला छोड़ दिया तो धीरे धीरे हिंदुस्तानी बाजार में अंग्रेजों का माल बिकना शुरू हुआ और अंग्रेजों ने यहां से संपत्ति बटोरना शुरू किया यहां से धन लेना शुरू किया अंग्रेजों के कुछ आंकड़े बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में हमारे देश में जब धंधा करती थी उसका कुछ माल बिकता था तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से करीब सत्तर करोड़ पौंड के बराबर की संपत्ति ले जाती थी ये सत्तर करोड़ पाउंड की जो संपत्ति जाती थी उस जमाने में आज से लगभग 200 साल पहले ये कितनी होती होगी अगर आज के हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो सत्तर करोड़ में छप्पन का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि एक पाउंड में इस समय लगभग छप्पन रुपया बैठता तो करोड़ों रुपए की लूट हमारी होती थी अंग्रेजों ने एक दूसरा काम और किया कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकने ना पाए इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर तमाम तरह के टैक्स लगा दिए हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार ने टैक्स लगाया जो सबसे पहला वो था एक्साइज का tax excise duty excise duty क्यों लगाई उन्होंने उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो माल बनाते हैं उस माल के उत्पादन पे कर लगाओ फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला किया कि हिंदुस्तानी व्यापारी जो माल पैदा करते हैं उस पर कर देंगे और फिर उस माल की जब बिक्री होगी बाजार में तो उस पर भी कर लगा दो तो उन्होंने माल की बिक्री पे सेल्स टैक्स लगा दिया और उसके बाद एक तीसरा कर लगा दिया अंग्रेजों की सरकार ने कि जो माल बाजार में बिकेगा और उससे जो मुनाफा कमाएंगे हिंदुस्तानी व्यापारी उस पर इनकम टैक्स लगा दो तो पहले एक्साइज टैक्स लगाया फिर सेल्स टैक्स लगा दिया फिर इनकम टैक्स लगा दिया फिर अंग्रेजों की सरकार ने दो टैक्स और लगाए एक टैक्स उन्होंने लगाया टोल टैक्स हिंदुस्तान के व्यापारी अपने माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं तो जगह जगह जो टोल टैक्स देना पड़ता है वो अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ और टोल टैक्स के बाद उन्होंने एक टैक्स और लगा दिया ऑक्ट्रॉय का टैक्स ये पांच पांच टैक्स उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगा दिए क्यों लगाए अंग्रेजों की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार ने ये टैक्स इसलिए लगाए कि हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अगर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे और अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो अंग्रेजों का माल गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगा के उनका माल महंगा बना दिया और अंग्रेजों के माल को टैक्स फ्री करके ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता अंग्रेजों के लिए खोल दिया इसका नतीजा क्या निकला इसका नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे ये हिंदुस्तान जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश था 1835 1840 तक हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश थे अंग्रेजों की ही सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1835 और 1840 में दुनिया का जो कुल व्यापार चलता था उस व्यापार में 33 टका हिस्सा हिंदुस्तानियों का होता था तो एक जमाने में यह सारा देश दुनिया के कुल व्यापार का एक तिहाई व्यापार करता था उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स के कानून लगाए उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बन गया दुर्भाग्य हमारा क्या है अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स लगाए पांच पांच ये टैक्स आज आजादी के पचास साल के बाद भी लगे हुए हैं और मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों की सरकार ने इस देश पर इनकम टैक्स लगाया अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर एक्साइज की ड्यूटी लगाई अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय लगाया तो अंग्रेज तो चले गए उन्नीस में तो ये कानून भी चले जाने चाहिए थे टैक्स के लेकिन दुर्भाग्य से वो टैक्स के सारे के सारे कानून आज भी हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगे हुए हैं जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानी व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था वैसे ही आजादी के 50 साल के बाद भी ये काम किया जा रहा है और इसलिए मैं मानता हूं कि अभी शायद आजादी आना बाकी है और उन टैक्स के कानूनों के कारण जिस तरह हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हुए थे वैसे ही आज हो रहे हैं आज भी क्या चल रहा है हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर विदेशियों को विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल रही है और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स बढ़ा बढ़ा के उनको मारने का काम चल रहा है